はい、それではお待たせいたしました。えただいまより新日本プロレス、えー、保険見直し本舗プレゼンツドミニオン 6.9in 大阪城ホールの調印式を始めさせていただきます。えー、今回は IWGP ジュニアヘビー級のタイトルマッチ並びにヘビー級のタイトルマッチと2つ調印式をご用意しております。 であのその前に一つ情報なんですが、当日券あの、わずかに出ることになっております、あの非常にですね前売り券の評判が良くて、今回、前売り券完売となっております、えー、従いまして、当日券がわずかに出ることとなっています、えー、またあのチケットが手に入らないという方は、ぜひ当日、新日本プロレスワールドでお楽しみください。えでは早速調印式に移らせていただきますまずは IWGP ジュニアヘビー級のタイトルマッチから行いたいと思います。 ではよろしいでしょうか、はいえー、今回立ち会い人は菅林会長に務めていただきますでは、えー、選手に登場いただきます t you. Very handsome. それでは両選手揃ったところでタイトルマッチを前にしましたコメントをいただきたいと思いますまずは挑戦者の高橋宏夢選手からお願いいたします意義あり、はい、今回何試合目でしたっけ試合順は何試合目になりますか第7試合第7試合、第7試合はい そ上二つはちなみになんかダブルメインイベントという表記でしょうか、はい、ということは私たちは実質セミファイナルということでしょうかねまあそういう考え方もあると思いますねよし提案するトリプルメインイベントでどうだ会長いかがでしょうかいやあの発表してるんでわかりました 第試合で行うということで、はいえー、高千穂選手からのコメントは以上でよろしいんですか何がですか、えー、タイトルマッチが決まった現在、えそれ喋らさ喋らさ喋ら喋らせてください。はい、じゃどうぞ。いいですか。はい。俺はスーパージュニアを制し世界一の ジュニアとなりましたそしてオスプレイ選手は IWGP ジュニア王者として世界最強の男ですスーパージュニア終わりに言った通り世界最強はどっちなのか決めようじゃないかと思っております You are the best Oh, just And oh. I'm the best Oh, okay Which number one? Okay. よろしいですかではチャンピオンのオスプレイ選手コメントをお願いいたします Going into this match,、uh, I'm actually surprisingly very confident. I've been struggling and battling with a, uh, a few injuries recently, and uh, it has been hindering. I think people have seen what happened during the Super Juniors. Every time I've been hitting the ropes or something, taking a fall, my neck's been playing up on me. To the point I got sent a, uh, I got sent something last night. It kept me up all night actually. I want to show you this. Hope everyone can hear this.

and is uh, confined now to a wheelchair because of his reckless style and didn't get the career that he deserved. A lot of people are actually looking at me now and they're actually saying that my reckless style is going to end up putting me in a wheelchair very soon. That does scare me a little bit, but that's the sacrifice that I want to make. That's the sacrifice that I want to leave behind to know that I threw my body to put the junior heavyweight division on the map. And I feel like I've done that. I feel like there has been more talk about this junior heavyweight division than ever before. And me being at the forefront of it, me being on the front line of this, I believe this is the greatest junior division that has ever been. For me, this title represents a lot of hard work, a lot of uh, a lot of legends have carved out their own legacy with this championship, and I've done the same thing. At Dominion, there are so many people 12,000. 12,000 people have come to see Kenny Okada, 12,000 people have come to see Jericho and Naito, 12,000 people have come to see Rey Mysterio. But at the end of that day, at the end of Osaka, 12,000 people are going to leave talking about how good the Junior Heavyweight Championship match was. Hiromu, you're right. I am the best, and you are the best. How about we make a little gentleman agreement? At Saturday at Osaka, we leave it all in the ring. I'll throw my body on the line, you throw your body on the line. And let's put this junior heavyweight championship on a pedestal. <coughs> えー、そしていくつか今現在も怪我が進行していてスーパージュニアの巡業中にもそれを心配されていたかもしれませんけれども、えー、それは全く問題ありませんそしてただ一つあのプロレスブロガーのデーブ・メルター氏が、えーと、とネットの方にアップしたこのコメントを、えー、昨日アップしたものなんですけど聞いてもらいたいでとそのコメントあの今再生されたものが、まあ、ウィル・オスプレイについてというもので、えー、彼は まあ、ジュニアヘビー級上り詰めていくだろうけれどもダイナマイトキットのような、まあ、ストーリーが見えているとそのストーリーがどういう終わり方をするのかみんな知っているよなというような内容でした。でえっと、オスプレイ選手からも少し補足がありまして、えダイナマイト・キットというのは、まあ、僕と同じく英国人のレスラーであり、まあ、天外なスタイルで世界的にも人気を博したレスラーであると でそのどういう終わり方をするかということに関してはもし知らない人がいれば、まあ、Google でも Wikipedia でもいいので調べてほしいと。というコメントを踏まえてですけれどももちろん自分がこれからどういう末路をたどるのかというのは恐怖でもあるでも自分自身がこれまでここまで、えー、作り上げてきた自分というものをにはもちろん犠牲というものがたくさんあったそういった犠牲を払ったからこそ今自分はこのポジションに来ているそしてジュニアヘビー級で新しいことをするために やってきたことこれまでも変わらずにやっていくつもりであるヘビー級なんていうコメントも出したけれども今自分自身はこのジュニアヘビー級を最高のものにするためにこれからも尽力するつもりであるで、えっと、ここに来るまでにはこのジュニアヘビー級のベルトというのは、えー、たくさんの、えー、尽力努力に、えー、よるものが大きくこれまでの歴史の中でもたくさんの伝説的なレスラーたちが 素晴らしいストーリーを作り上げてきているで今回大阪城ホールには2万人以上の観客が集まると聞いていますそこではきっとケニー・オメガ対岡田和親クリステリコ対内藤哲也もしくはレイ・ミステリオといったビッグネームを見たくって来るファンがたくさんいると思うけれどもしかし試合が終わった後でこの2万人以上のファンはジュニアヘビー級がどういう試合だったかということを話題にしながら帰ることになるだろうそして最後にヒロム 君は君の言ってることは正解だ僕もベストである君もベストであるだからこそ自分自身の体そして心をかけて戦おうじゃないか I like speech Thank you Good speech Thank you Good speech Thank you ありがとうございましたそれでは記者の皆様から質問を受け付けたいと思います両選手に質問のある方挙手をお願いいたします いいですか、はい、なんかまあちょっと前から言ってるんですけどあの IWGP ヘビーの時だけあの歴代のチャンピオンが流れるあのシステム、あれなんとかならないでしょうかと IWGP ジュニアの時にも流していただけないでしょうかという、まあ、提案ですかねこれは、まあ、そこのところをよろしくお願いいたしますとそう言いたいところですね VTR のことああそういうことですね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 VTR 以外のことでも結構ですので、はい、ではお願いします。えー、っとまあ、両選手の対決はあ2月の大阪以来になると思うんですけど、えーとまあ、お二人に伺いたいんですけど、じゃあまず平野選手から、えーとまあ、平野選手は D というあの私、締め技を、私、フィニッシュホールとして、えー、開発されてます。で一方コスプレ選手はストーンブレーカーという私進出技も持ってますが、 まあ、その辺も含まえて、えー、改めてオスプレイ選手警戒する点を気をつけます特にあの技に関する感想気をつけるしかないですねあの技を食らってしまったら終わりなわけですよ気をつけるしかないんですよあの技をどう回避するかそれ大事かもしれないですけど今ここで言うわけにはいかないですよだ気をつけるそれが一番ベストな答えかなと今ここでは。 気をつけたいと思います。じゃあ同じ質問そのまあえっと今広野選手はタイムボムとかにまあ D という新しい新必殺技がありますがそのまあその技に関してまあそれも含めて警戒する点。So this is going to be a rematch from uh, February 2018, mm-hmm. and now he has uh, this uh, Finnish hold called D, and you have a Stormbreaker. Mm-hmm. Hey, um, what are your, are your thoughts on his new finisher? blow? Um, there anything particular you have to be careful about his moves? Well, the fact that his finisher is called the D, in England, the D means, you know, your penis. Like, that's, that's a mm. worrying submission move. But no, on the serious side, I have seen it. It is tapped out Marty Skull, and that's actually quite a hard thing to do. He's one of the, he's actually surprisingly one of the best technical wrestlers to to date. So if you tap out Mighty Skull with a submission move, you've probably got a good one there, but I probably won't leave myself open to that. I'm just going to make sure that I don't end up in the D, I guess. の、えー、頭文字でもあって、えー、そちらの意味でも使われる言葉というのは多い勉強になりますわ <laughs> というのは多いそうだったのか Why did you call it the d だからなどうして D って名前にしたのああそれはやられましたね世界的に見たらどういうふうに見られてしまうと彼はそう言ってると Maybe English speaking people might gonna think that D is Yeah, a lot of people are. A lot of people think. <laughs> こいつはやべえな。huh? That's awful. No, it's not. I mean, well, yeah, it is actually. It's like you know, a family show, isn't it? Family show. So do you think it's awful or do you think it's it's bad? Well, I've, I don't know. I mean, ちょっと anyone- チェンジした方がいいかちょっと。Uh, Or do you think you mean I need to change the name? I mean, I wouldn't mind you thinking about it because I don't want to end up in the D. Like, I mean, that just sounds weird as it is, but like, I mean, 21st century. I mean, like, people, people like dick these days. Guys like dick. Girls like dick. Ah, I don't mind a bit of dick. Dick's fine. それはああそうだったのか ah, Yeah, have a think. じゃあ D カッコ仮にしときますねちょっと。Or maybe D カッコ仮かな。 <laughs> Mm. Not entitled as it is. Might gonna change. Yeah, but but in England, it means it means. 特にイギリスだともう完全にその意味なの。だからイギリスの人たちからしたらそういうふうに見られてしまってるってことですね。So English people think these. Yeah. はい。ああ、俺的にはそれは嫌ですね。ちょっと。That's that's bad. Yeah. I don't like it. Well, yeah, change it then. いや、でも変えないよ。ああ。そうか。 ああ、世界的に見たらそうな Uh, we'll come back to it, but それについてはじゃあまた、あまあ、そうすすというわけでです、ね、でもあのサブミッションの技で D ですよね。であのママーティス・カルをタップアウトしたという技でもあります。彼はあのやっぱりプロレスラーとしてはサブミッションにも長けている種類の選手だと思うので彼をサブミッションでフィニッシュしたというあの必殺技とは素晴らしいものだと思うので私はもうオープンに でも D で終わらないように気をつけたいと思う。コメントした。She's laughing. ほら笑われてるよ。笑い事じゃねえよ。悪いけど。Yeah, it's very serious. 俺シリアスだよ。笑い事じゃねえよ。何笑ってんだよマジで。D か。それで頭いっぱいになっちゃったよ。 えー、それではその他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうかはいえーと、先ほど、えー、ヒロ選手はやっぱりその、まあ、本当はトリプルメインイベントがふさわしいんじゃないかとご意見もありましたけど、やっそのぐらい今回その上にある二つの試合っていうのは意識されますかあ全然別にトリプルメインイベント言いましたけど別に何も本気で言ってないです そもそもダブルメインイベントっていう言い方が嫌いなだけでだったらトリプルメインイベントいや何試合あるんですか9試合ですか10試合ですか分かんないですけどもう、うん、全部メインイベントでいいんじゃないかとそれぐらいのカードを大阪城組んでるわけでなんかそういうふうに思っちゃったなっていうあれです昨年と比べる試合中っていうのは意識したんで昨年と比べて試合まあそれは これはそれは試合中も意識しますよねそれは普通なことだと思いますよジュニアがいつかメインイベントを取りたいわけですからそれは意識しますよ質問をスペー選手もその上の2つの試合を意識するか He actually made objection about double main event in Dominion because your match is a seventh match yeah. and the top two is called a double main event、mm. but he actually asked Mr. Sukabayashi, why not make it a triple main limit? Yeah, why not? Yeah, or but he actually rejected the idea as a Europe match stayed as a seventh match. But um, is are you concerned or conscious about having a main double main event after your match, and you are actually the seventh match? No, because without being funny, I feel like my reign as a junior heavyweight champion has made this championship like one of the most second prestigious titles in New Japan. I feel like everybody's talking about this more than Intercontinental. Naito can't even be bothered to bring the title out with him. Like, yeah, so Je- Chris Jericho's in it. Like, yeah, it's a big deal. It's huge. Kenny Okada, it's a big deal. It's huge. But me and Hiromu are going to go out there and we're not going to, like, like, not give our all. Like, this is a big deal for both me and Hiromu. Like, yeah, I've, like, I'll happily say it now. I've, like, I've expressed like having interest in going up to the heavyweight division, but like that doesn't mean that I don't give my all to the junior heavyweight division. Well, for God's sake, I shouldn't even be wrestling to be quite honest. But like I, I want to do it because that's the sacrifice that I want to do to put this title up higher. And yeah, I do feel like we should be in a triple main event. We're going to give just as hard as Chris Jericho and I, and we're going to give just as hard as Kenny Okada. Our job, we I think we're in the same thing here, but our job, we're going to try and steal the show. まあ、先ほど一番冒頭でそのトリプルメインという話があったということも受けてですけれどもあの私自身はやっぱ意識もしますしそのダブルメイン以上に自分たちの、えー、試合というのも大大事なものだと思っています。でえっとジュニアヘビー級のこのベルトというのは新日本プロレスにおいてもやはりヘビー級の次に大切なタイトルだと思うんです。 でも、えっと、大阪ドミニオンでは、まあ、ジェリコ対内藤というのがあってそして岡田対ケニーこれがメインダブルで置かれていますよね。あのやはり新日本で2番目に大切なベルトそれは私たちジュニアヘビー級にとっては一番大切なものなんですなので、えー、このベルトをかけて戦うということは私たちにとっても大変なことですしあのヘビー級にあの転向っていうコメントが少し出たと思うんですけれどもそれも ジュニアヘビー級をこう軽んじてヘビー級に移りたいんではなくてこのジュニアヘビー級のタイトルを持った自分だったらこの大きさのままでもヘビー級でも戦えるという強さそして自分としてのその選手としてのプライドを見せたいというところもあって、えー、そのコメントを出したんです。ゆえにジュニアヘビー級っていうのがそここのステータスを上げたいこういう思いなんですよね なので私たちは県に嫁が選手岡田和親選手とそれ同じかそれ以上の努力練習も重ねてできていますしやっぱりこういった少し、まあ、軽んじるというかあのやっぱりメインではないというところには少し自分の中には不満もあります伝えてくださいジュニアのベルトは2番じゃなくて1番だって。You know what? Junior heavy gear is not、uh, weight is not second prestigious, but the most prestigious belt in New Japan Pro Wrestling. Okay. o k はい、ではその他に質問、はい、お願いします。えっと、北野選手にお伺いしたいんですけど、はい、今年東京ドームから始まって、シングルも、はい、あとジュニアタックの方もでもですね、タ、はい、イトルマッチで連敗が続きまして、はい、であの今回ようやくスーパージュニアを優勝したわけですけれども、はい、スーパージュニアの覇者として、はい、こう負けられないというか、大阪城にかける思いっていうのは、えー、意気込みあります まあ、スーパージュニアの覇者として負けられないとかではなく、まあ、単純に試合は負けられないよね、まあ、でも俺ジュニアタイトルマッチとかタッグのタイトルマッチでまあ負けちゃったよねそれは反省してるし、まあ、自分の弱さだと思うだからスーパージュニア頑張って取れたし あんまりスーパージュニアをなんか挑戦者決定戦みたいにしたくないけど、まあ、それでも自分のわがままを通してでもこの一番の新日本プロレスで一番最強のこのベルトをそれは欲しいよねだから勝つよ今回勝つ 勝つトロフィーが治ってないように抜けられるああ、まあ、一応トロフィーさんと話した結果俺結構これまあムカつくけどなんかもういいよこれでっていうトロフィーさんがですかはいっていう話をしてたんですよトロフィーさんがそう言ってるトロフィーさん 俺すげえ話したんですよあの夜あの夜すごい話したんですけどすっごい最初険悪なムードだったんですけどなんだかんだで「もういいよ」と「お前なんか一生懸命なんかセロハンテープとかで直そうとしたけどそんなんで直すんだったらいいや」と「もういいよこれで」って言ってました。トロリさんは内藤哲也選手じゃないと言ってました あの野郎ってずっと言ってますね今も今も言ってますあの野郎だけは許しちゃおかねえって言ってます、はい、でももういいやって言ってますえもういいやって言ってます、はい、あの野郎は許しちゃおかねえでももういいやって言ってます、はい、あと何か大丈夫です、はい、他にご質問は しいですかはいそれでは調印に移らせていただきます、はい、まずは挑戦者の高橋宏選手からお願いします持ってますか自分の自分の持ってます自分のでこれは使いません自分のこれ使いますか 新しいからがついてた新しいからがついてたあまあ、いっかでは続いてチャンピオンのオスプレイ選手お願いします赤のボールペンだったあんま赤字ってあんまよくないですね。 最後に立会人の菅林会長お願いします。赤のボールペン。Yeah, s o はい、それではサインが入りましたので写真撮影に参りましょう。え調印書をまずは挟む形でスリーショット、その後は選手同士のツーショットという流れになります。 falls over. Oh, first time never fell over. じゃあまずは勝因書を挟む形で。Oh, moving over a bit. 以上となりますでは選手にはご対応いただきますありがとうございました以上 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の競技試を執り行いました それではお待たせしました続いては IWGP ヘビー級選手権試合の投入式を執り行いますでは、え戦います両選手に登場いただきます それではチャレンジャーとチャンピオン両選手揃ったところでコメントを出していただきます決戦を2日後に控えました現在の心境を伺います、えー、まずは挑戦者ケニー・オメガ選手からお願いいたします You know, time and time again, we keep finding ourselves in this situation. It's the go to match. It's the match that is evolving professional wrestling. It's the match that everyone's trying to mimic. It's the match that everyone is trying to beat. It's Kenny Omega versus Kazuchika Okada. Now, I take that as a point of pride. I'm happy that I've set the standard. I'm happy that I found someone who's just as good. But up until now, I've went into every single match thinking that I was the better man. I'm better than him, a better athlete than him, stronger, faster, and this time it's different. This time I've finally come to terms with what the critics have always been telling me. That Kazuchika Okada is the best in the world. Now, you know, for me, being a competitor, it's a hard pill to swallow. For 10 years, I've been struggling in Japan. I never once took a payoff to go somewhere else, to take the easy road, to get a free hand me out. I've worked and I've struggled for everything while everyone always told me, this guy's better than you. This guy's better than you. This promotion is better than you. Finally, when I came to New Japan, I had felt, yes, it was my time. And then I struggled again because there was someone they kept telling me was better AJ. And then finally, when I got rid of him, it was only natural. It was only natural that I would take the throne. And then in comes Kazuchika. Now it's been years. I haven't been able to beat him for a title. And for years I've been harnessing all of this negative energy. You don't believe I'm good? You don't believe I'm better? I don't need you. I'm going to use that as fuel. Now, I've thrown all of that away. This isn't about pride. This isn't about being the best in the world to the minds of the people and the critics and the wrestlers. I don't care. This is a gentleman's sportsman challenge. As an athlete, as a professional wrestler, I won't accept being second best. I won't accept that the 10 years I've been in Japan have been to be second place. Finally, I feel like this match can prove it. I feel like this match can finally etch my name in the annals of history. And again, amidst this evolution of pro wrestling, we will push the boundaries even further. And Kazuchika Okada, Kenny Omega, and the entire roster of New Japan Pro Wrestling will show the world that we are the king of sports. <coughs> そして私たちが戦うことでこのプロレスという競技が進化し続けてくる私たちが戦うことで、えこの最高峰をさらに上回ろうと努力をする人もしくは私たちの戦いを、まあ、真似しようとする人そういう人たちが出てきたそれこそが岡田和親対ケニー・オメガという戦いであるこのように、えー、高い標準をスタンダード 作り上げたということは自分にとっても大変嬉しいことであるそしてこれは一人では成し得ることができない同等に強い人がいるからこそだなのでそういう相手と出会えたことにも嬉しく思っているシングルマッチを経てきて私は誰よりも強く誰よりもスピードがあり誰よりも良いプロレスラーであるということを証明してきたと思うでも今回のこの戦いというのは今までのものとは少し違うこれからの戦いというのは まあ、紳士として戦うべきであると思っているそして、えー、この世界最高峰にいる最強の岡田和親これはいろいろな批評家なり記者なりが私にも伝えてきたことであるがこの男に対しが最強であるということを、まあ、認めるというのは私にとっては本当に苦渋を強いられるような辛いことであるなのでここで私は本当の真剣な戦いを挑みたいと思う ここまで来るまでにも私は大変辛い道のりを歩んできた近道を回ってきたことなどは一度もない苦しんでそしてより強くなるために努力を惜しまずにここまで来たしかし新日本プロレスに入団してからここにも自分よりも上回る人物がいた AJ スタイルズしかし彼のこともついには、えー、上回りそして彼を追い出すことができた 自然と私はここで一番になれると思っていたらまた新たな人物が現れたそれが岡田和親だったここ何年も自分自身が最強であるのかどうかそして自分がより良いプロレスターであるのかいや違うという意見も全て、え自分の糧として頑張ってきたそしてその全てを自分の力にしてきたのだこれから私がやらなきゃいけないことはそういった批評家ファン 記者たちがどのような意見を述べるかではない自分が男としてアスリートとしてプロレスラーとして2番手であることをもうこれ以上絶対に受け入れられないこの自分の意思を通すためのものが今回の大事な戦いであると思います最終的についにこのチャンスを得たということは自分がこのプロレス界での歴史に名を刻む本当の意味で名前を刻むための、えー、大切な一戦になると思う。 岡田和親自分自身にとって彼を超えなければそれは成し得ないことだと思っているだからこそ今回この大この戦いがとても大切なのだはいありがとうございました、えー、では続いて、えー、挑戦者を指名する形になりましたさらには無制限という、えー、時間を設定、まあ、要求した形になりますチャンピオンの岡田和親選手ですお願いしますはい、えーまあ、長かったです 去年の60分時間切れ引き分け、まあ、その後に g 1の公式戦で負けて、まあ、1年かかってやっとこの大阪城の60分の続きを見せれるのはすごいもう自分の中で楽しみしかありません、まあ、V12 達成して僕としてはやっぱりここから新たなチャンピオンというのを 皆さんに見せていかないといけないと思うのでしっかり防衛して時間無制限なので時間を気にすることなく3本勝負そのルールも楽しんで勝って素晴らしいチャンピオンというのを世界に見せてやりたいなと思いますありがとうございますそれでは、えー、記者の方から質問を受け付けたいと思いますご質問ある方挙手くださいはいどうぞ えっと <clears throat> じゃあお二人に伺いたいんですが、あまあ、今回、まあ、時間無制限で3本勝負ということで、ファンの間でも一体どのぐらいのロングマッチになるのかというのが議論になってるんですけども、ちなみにおそらく新日本プロレスの過去最長というのは、1987年の10月に行われたアントニオ猪木対マサ斎藤の巌流島の試合じゃないかと思うんですがこれ2時間5分14秒です えっとまあ、お二人はどのぐらいの試合の長さを想定しているのか Yeah, so it's not about the length of the match. It's about controlling the falls. Of course. That two hour whatever match, I'm sure it's legendary. But these people aren't pushing the pace the way that we are going to push the pace. I'm going to take the first fall, and if I can take it quick, I will. That's the most important part. And I remember in my mind that when we were both pushing the pace together, at the one hour mark, we could barely move. I'm not sure how hard, because each has been training. But if it's much like last year, at about the one hour mark will be our breaking point. How many falls we have at that point, I don't know. I don't expect it to go much longer than an hour. But if I don't need an hour, I'm going to take both falls as soon as I can. この <clears throat> 無制限3本勝負は無制限という名はついているけども長さが問題なのではない大切なのはフォールコントロールをすることで今コメントにあったような2時間何分かの試合っていうのはあの我々が多分するようなあペースとの試合ではなかったと思う 一番大切なのはこの中で、えー、最初のフォールをいつどっちが取れるかということだと思います。であの我々の試合をみあの記憶している方ならわかると思いますけれども私たちは、えー、1時間も過去の試合のようなペースで動いていればもう動くことすらままならないくらいに疲労するはずです。 ここまで岡田選手がどれぐらいトレーニングをしているかわからないけれども多分この1時間っていうのが我々のこれまでやってきた試合を考えると、まあ、ブレーキングポイントって一つのあのポイントになると思いますなのでそれまでにどれだけフォールを取れるか、まあ、まず1つ取るということが確実に大切であると言いましたけれどもなるべく早いペースでそして早い段階でフォールを取るこれが大切だと思います同じ質問なんですけども岡田選手、の長さというのは割と想定があるのかないのか 僕は全くないですね、まあ、時間無制限にしたというのはただ引き分けが嫌なだけなので、まあ、それで時間無制限にしたしてもらっただけですねなのでまあ本当に、まあ、僕も1本目が取れることがすごい大事なことだと思いますしそこで1本取るのに60分かかってしまったら、まあ、去年の試合見てもらえば分かるように どちらもフラフラの状態でその状態で2本目3本目と戦わないといけないって考えるとすごい不利なのでやっぱりこう1本目を早いうちに取りたいなと、まあ、そういうのはしっかり考えてやっていきたいと思ってます。はい、その他にご質問ある方。はい。えっ、と。 とケニー選手は、まあ、あのちょっと、えー、おっしゃるインタビューで、まあ、肉体改造されたということを匂わされていますけども今ちょっと伺ってもちょっとやっぱり絞られたのかなという印象がありますその辺はどうでしょう You said you reconstruct your body. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I think you look shaped. Yeah. I don't want any excuses and I don't want to feel any regrets. In the 60 minute draw, I'm proud of the result because I felt like I made a leap forward. I felt like I improved. But I never felt like I did everything that I could. Was I doing cardio every day? Was I sticking to my diet? Was I lifting twice a day? Was I lifting for hours a day? No, I wasn't because I was too busy thinking, fantasizing, obsessing over beating Okada, over proving the critics wrong. I was lost in my own head too much. And I was lost in this idea that if I could just crush Okada in 30 minutes, that that would make my job easier. I didn't want to go 47. Didn't want to go 40. I didn't want to go an hour. Now I know what this man's made of. And now I know that I have to do not just what I think it takes to win. I have to do whatever it takes, push my own boundaries to the limit. And so, yeah, I've changed my body. I'm faster. I have more stamina. It should probably be noticeable when I make my entrance at Osaka Joe Hall. This is a different Kenny Omega. Another big change, too. I have a training partner for the first time in a long time. I've been training with Ibushi in Japan. And for me, if you've ever worked out in a gym, if you ever worked and you're reaching your own breaking point, you can't go any further. If you have a partner there, he's the one that pushes you to do one more, two more, three more. I never had that until now. So even the best Kenny Omega I could have built on my own, this is getting built even better because of Ibushi. You're seeing Kenny Omega plus Ultra this time around. And I don't want to jinx it by saying it's going to be enough, but I do want to say that the body that I've built can go <laughs> much longer than an hour if it has to. Eh, あの結果では自分自身が一歩、まあ、飛躍できたなというような印象だからといってじゃあ私はしっかりと、えー、食事も気をつけていたのかそれともしっかりとウエイトのトレーニングをしていたのかウエイトのトレーニングはじゃあ何回していたのか心肺機能を高めるための有酸素運動はしていたのかそういうことを一つ一つ考えていくとやっていなかったと思う十分には そしてそれはなぜかというと私はその先ほども出た批評家が岡田は最強だというこのコメントが、まあ、間違っていると証明するために何をするべきかで頭でっかちになっていてそこにとらわれすぎていたんでだから体を作るということに、えー、しっかりと重きが置けていなかったと思うで、えー、これからも、えー、この試合もだけれども本来本当に40分を超えるような試合もしくは1時間を超えるような試合 それを、まあ、したいと言っているわけではないでも私はこの試合をしたいと思ったのはなぜかというと自分自身の限界を超えるため自分自身が今まで持っていたこの極限の状態からさらに自分を超えるためにここをやっていきたいと思っただからこそ私はその自分の体を変えるということに自分の意識を置きました今の私はよりスピードもありスタミナもあり今までのケニオメとは違う それはドミニオンでの入場を見てもらえれば一目瞭然だと思うでこの体をしっかりと作ることができたというのはやはり久々にトレーニングパートナーを得たからだというのが大きいですでそれは井伏浩太選手と日本でトレーニングができたということこれがすごく大きい で自分自身一人でトレーニングをしているとある種の限界というのが見えてくるその限界を超えるのがすごく難しいでもパートナーがいるとその限界を超えさせてくれる新たな新しい力が生まれてくるんだとなので私が自分で1人でトレーニングをしていた時以上のことをこのイブシ選手がしてくれている自分自身はこのなのでケニー・オメガプラスウルトラパワーがこのトレーニングの中で備わったと思っているまあ、十分にしたかというのは分からないけれども自分はもう これ以上の、えー、体そして身体っていうのは、えー、いいものができたとここで自負していますじゃあ続いてその、えーまあ、この一戦に向けてという部分で先ほど、まあえー、ケイン選手も少し触れてましたけど岡田選手その、まあ、ロングマッチを想像されたりする中でこう特別なトレーニングだったりとか調現在のコンディション的な部分まあ、コンディションはいいですね、まあ、スーパージュニアの期間中、まあ、ほとんど えー、練習に久しぶりですねあんなにこう集中してトレーニングすることができたのでコンディションは本当にこの V12 やってきましたけど今が一番強いんじゃないかなと最強なんじゃないかなと、まあ、ケニーには申し訳ないですけどそう思いますねな本当になかなか勝てない岡田和彦になったんじゃないかなと思います本当にまあでもトレーニングという意味では まあ、どういうトレーニングが正しいのか正直分からなくてですねウェイトトレーニングもそうですし、まあ、有酸素運動もやりましたし、まあ、たくさんケニーとの試合もケニーの他の人とやってる試合も見ましたし一体何が正しいトレーニングなのか分からない部分もありましたけども、まあ、自分のできる範囲の中範囲ではしっかりできたんじゃないかなと思います。他にご質問いかがですか 2016年9月にあ6月だ6月に内藤さんからこれ道を決めてからもう丸2年間これ今回の最強の挑戦者は小野田さんを超えると鳥重さ丸2年間ずっとベルトを巻くと28歳から30歳の間までずっとベルトを巻き続けてるっていうご自身の姿への考えっていうのはどのように今思ってますかまあそれがゴールじゃないですからねまだまだ続いていきますし 別にまあその2年間チャンピオンだからどうとかっていうのはないですねまだまだやっと僕の中ではその V12 達成してこれから見せていくとこだと思ってるんでまあ本当にこの岡田和親チャンピオンっていうのをこれから見せていきたいなと思ってます。高橋さんの V12 を達成したことってのでかなり心境によりもう一段上のものが出てきたんでしょうかそうです、まあ、V11 が今までの記録だったので、まあ、それを 超えて、まあ、いろんな記録を塗り替えて塗りえ塗り替えたからこそ新しいチャンピオンっていうのを見せていかなきゃいけないと思うので正直ここでつまずくわけにはいかないと思ってます。質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。えっと、の岡田選手の今後に関してですと、まあ、V13 戦っていうのは今までどのチャンピオンもやったことがないことだと思いますし、三本勝負というタイトルマッチも誰もやったことがないことだと思うんですけど、 そういう誰もやったことがないことっていうのをこれからたくさん見せていきたいという思いがあるうんまあ、僕はただ本当にこの IWGP が最強なんだよっていうのを世界中に見せたいだけで、まあ、僕はその新日本プロレスの先頭に立ってですねこのチャンピオンの素晴らしさ新日本プロレスの素晴らしさっていうのをただ広めていきたいというだけでなんか新しいことをやろうと、まあ、今回ケニーとどうしても僕はやっぱ 前回の引き分け g 1の負けっていうのもあったんでどうしてもやっぱ借りを返したいなと胸を張って俺がチャンピオンだよっていう言いたいなというのがあったので、まあ、ケニア選んで、まあ、時間無制限引き分け嫌だったので時間無制限でケニアが3本勝負でって言って、まあ、こういう形になったのが今回なので何か毎回これからも新しいことをやっていこうっていう考えはないですね。 ちょうど今年で日本に来て10年になりますけれども、まだ手が届いてない IWGP ヘビー級のベルトっていうのは、改めて今、ケニー選手にとってどういう存在ですか Yeah. You know, I've got this list, right? This list of all these goals. You know, winning the G1, check. Best bout, check. Indie best bout, check. Tag belts, check. KOD open weight, check. IWGP junior tag, check. IC, check. There's only one left. There really is. That's the IWGP Heavyweight Championship. I've turned myself into some kind of monster to get to this point. And it's all so that I can say my career was complete. And then when I sit back and I really think about it, and I look around, and we're amidst this pro wrestling evolution. And I just heard what the juniors had to say. Now I was a junior, I understand that kind of pride. They want to steal the show. They want to be the best. They want to make that belt mean something. I get that. I tried to do that with the IC. I tried to do that with the American Championship, the US belt. As strange as it sounds, as much as a goal, as an accomplishment it would be to be the IWGP heavyweight champion, in a way, in a weird kind of way, I feel like I'm fighting with Okada together to show that we are at the front of this evolution. And then once I take the belt from him, it's Thank you for your hard work. You can take a step in the back. I've got it from here. It's time for me to captain this ship. I may not have an immediate goal in mind, and this may be the biggest goal that I've ever had in my career, one that I never thought was possible. But that doesn't mean it ends. Okada has big shoes to fill, and taking the belt from him is just step one. becoming a better champion, becoming the face of this company, becoming what it means to evolve pro wrestling. That step two. And that is most important. 日本に来てから、えー、目標をリストにしてきたと。えー、ともちろん G1 の優勝、ベストバウト、タッグチームのベルト、KOD オープン、IWGP ジュニア、 こうやって考えてみると全てにチェックを入れていって一番最後に残ったのがこの IWGP ヘビー級のベルトなのではないかなと思いますここまで来るために自分自身を、まあ、ある種のモンスター怪物に私は変貌させてきた考えて自分のキャリアを振り返ったところでじゃあ自分がここまでやってきたこと全て完璧にこなせているのかもう完璧なのか そしてこのプロレスの進化プロレスエボリューションというこの工程については今新日本ではプライドを持ったジュニアたちが進化をさせようとそして彼らこそが最強であるということを見せようと頑張っている自分自身もアメリカの US <coughs> のベルトを獲得してその一端を担ってきたと思っているでそういったいろいろなことを達成していく中で 今この IWGP のヘビー級というものに向けて頑張っているこの自分はちょっと言い方はおかしいかもしれないけれども岡田和親という男と共にここの道を進んでいるような気分にもなっている俺たちこの2人っていうものがこのプロレスの進化の最前線に立って戦っているのではないかしかしベルトを取るということが最後に 獲得しなければいけないリストであるとすればここで岡田和親からベルトを取り「お疲れ君はもういいよ」とそして私が新日本プロレスという大きな船の舵を取るこれが今の自分の目標でありやらなきゃいけないことであるしかしこれは進化の過程のステップ1にもなっていないまずはこのベルトを取ることそこから進化が進んでいくんだとなので私はこのベルトを取り より良いチャンピオンより強いチャンピオンになって新日本プロレスの顔になるこういった新たなステップを踏むためにもこの試合はとても大事ですはいありがとうございます、えー、他にご質問いかがでしょうかよろしいですかはいそれでは質疑応答は以上とさせていただきますでは調印書にサインを入れていただきますまずは挑戦者のケニー・オメガ選手からお願いします 続いてチャンピオンの岡田選手お願いします。最後に立会人の塚橋会長お願いします。 ので上位賞を挟む形でまずはスリーショットえその後はチャレンジャーとチャンピオン並んでのツーショットをいただきますではまずはスリーショットです ご質問お願いします。ありがとうございます。すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと読んで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、こちらお願いします。以上をもちまして記者会見はすべて終了となります。えー、本日の内容につきまして皆様お取り扱いのほど何卒よろしくお願いします。